Hej! Idag är en stor dag. Vad passar då inte bättre än att göra min allra första vlogg? Nu ska vi gå ner till postlådan så ska jag visa er varför det här är en stor dag. Så, nu går vi! Okej, nu är vi här ska ni få se vad det är som gör mig så uppspelt idag. Ett brev, vad kan det vara? Vad tror ni jag är här i då? Jo, det är inget mindre än eh, mitt eh, fiberavtal. Eh, vi flyttade hit för ett par år sedan och sedan dess har vi haft eh, ADSL 8 eh, megabit. Och det har väl funkat okej. Okay, om man är den enda som sitter vid datorn och ja, inte gör så mycket. Men nu är man ju inte sällan den enda. Och det är ganska störande att det går så långsamt och segt. Så, fiber, det är väl fortfarande minst ett år bort. Eh, mer sannolikt blir det väl 2019 kanske som jag har fiber. Men det är ett steg på vägen och det är jag riktigt glad för. Så det var den lilla korta uppdateringen. Men eh, det kommer komma fler framöver. Vi hörs!